Le monde est de plus en plus numérique. Nous devons le rendre de plus en plus paritaire. Mettons hommes et femmes sur un pied d'égalité. Pour cela, l'espace numérique doit être un lieu sûr pour tous, un lieu qui répond aux besoins de chacun et chacune d'entre nous. Selon une étude de l'UIT, moins d'une jeune fille sur dix à travers le monde se sont en mesure de naviguer en ligne en toute sécurité. C'est inacceptable et intolérable. Cette année, les journées des jeunes filles dans le secteur de TIC veut renverser cette tendance. Le thème est accès et sécurité. J'en appelle à nous, étant membres, institutions des Nations Unies, partenaires du secteur privé, communautés de la société civile, rassemble-nous pour protéger les utilisateurs en ligne contre les attaques et les menaces. Échangeons avec les jeunes femmes qui ont vécu ces problèmes. Trouvons ensemble les bonnes solutions pour faire l'Internet de demain un espace sûr pour tous et toutes pour que chaque jeune fille, chaque femme utilise les technologies numériques dans leurs études, leur travail, leur vie, pour atteindre leurs rêves et faire de ce monde un endroit meilleur, plus sûr et toujours plus connecté.